Amorós mar on fire. Dadzą mi konika ci samego, dadzą mi konika ci samego. I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego. I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę.